ግን ተረሳዒ እዩ ከኣትዩ ከተምር ብዙሕ ስቅያት ነይርዎ ንዓና ኣይኮኑን መንእሰያሲ ንኣረጊት ሰበይት እዮም ኣብቲ ግዜ ዘቕጥቅጡ ነይሮም ኣስጋሪት ገለገለ ኢሎም ንዓኻ ብፍላይ ንዓኻ ከም ሰብካ ቀጥቂጦም ልክዕ ናይ መዓልቲ ፀዊዖም ቀጥቂጦም ከባቢ ተን ዝተቐመጥኮን ካብተን ሸውዓተ መዓልቲ ዝገበርኮን ተን ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ፀሓይ ኦቶ ይኣስሩኒ ኣብ ፀሓይ ይድርብዩኒ ይሃርሙኒ ፃዕዳ ግረ ይህረም ነይረ ገለ ከምዚ ኣይኣሞን ብሓፂሩ ከምኡ ነይሩ ኩነታት ኣስጋራይ ከዓ እመን ኣይትእመን እዩ ስለዚ ከንደይ ሰባት ኣስጊርካ ኣለዎ ገለገለ ብዙሕ መግረፍቲ ነይሩ ማለት እዩ ኦቶ ኣትሩኻ ይጉምጡልኻ ኣብ ሓፂን ኣሎ ኣብኡ በዚ ዝኣቱ ታሽሙሎ ኣይክእልኒ ነረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣይክእልኒ ነረ ሰብ ደጊፉ ገለይ ዝወስደኒ ነሩ ሽዑ ግዜ ክሳብ ማይራጋ ዝኣቱ ማለት እዩ ክሳብ ገርገራ ቆሲሉ ነይሩ ፈርተሰዋ ዳስልያ ድበሃል ኣሎ ስሊያቴ መርመራ ማለት እዩ ከቤተ በጊስካ ከበቆረት ንምንታይ ተበጊስካ ገለመላ ቁርብ ተሃሪመ ገለመላ ብዘይፍሳተ ማለት እዩ ኢደይ ተኣሲራ ማለት እዩ ተሃሪመ ገለመላ ኩላትና ማለት እዩ ወላ ወልድና ወዳትና ካብኡ ተሃሪምና እንዳስለያ ማለት እዩ ካብኡ ፎርቶሳዋ ጣብያ ማለት እዩ እስር ቤት ናይ ፖሊስ መፅንሐ ማለት እዩ መኪና ስጋት መፅእ